есть наш месяц. Это уже ваше дело. Сейчас я вам покажу ее фотку. Я мы с ней плохо создали, я это сделала. Сейчас покажу. я их так и Подождите. Nafiti. Miley at video. Hey Molly, wait, can you say? I related to uh, Lassie because her story was she was doing what she knew and what she grew up doing through her death which is very much what I did um, through music. And I think that's really what she wants more than anything. She just wants to like take care of her family and take care of her friends, but also she just I think wants that approval from her dad since she worked so hard at, at being like him and like just even when she's younger, training through him and all that. So I think I related mostly to the that story of the relationship between, you know, Molly and her dad and me and my dad. Yeah. Так, мы сейчас говорю с Майли, сейчас я кое-что сейчас скажу. Мы поймали, а ладно. Так, все, мы с Майли закончили наш разговор. Надеюсь, вы мне поверите. А сейчас я вам покажу, если не со скайпе. Сейчас я вам покажу, когда а нам не дали еще свои контактные данные, но мы с ним договаривались. Извини, сейчас я вам покажу вам листочки. Вот. Smile, Music, 12. Майли только Music. Вот. Надеюсь, вы мне поверили, это было реально. Пока ставьте палец вверх. Добавляйте Майли в скайп. Пользуйтесь моей и смотрите мои видео. Подписывайтесь на канал. С вами была Валерия Карпова.